Stephen McNair de Gran Bretaña también encuentra momentos de cariño en el retrato que pinta para Canto de la Monarca de Doña Eduviges, también un personaje de, Rumor de, Pedro Páramo, eh, y una mujer terriblemente complicada, viviendo una vida terriblemente complicada, eh, en, una, en un entorno nada eh, benéfico, que digamos, para la mujer, en, muchos casos. Pero ahí también, en esta pieza, hay momentos, hay momentos de violencia terribles, momentos terribles de violencia, pero también hay lirismo muy al estilo McNeff. Em, lo van a escuchar.